ناو خدای مازن سلاوت خود لابن دمی تب خیر خوشی بن بینر تهیجا چرکادی گشت نف ایک بپشکش کردن خلقا ابروکش برنامه جیر و جیرمند و خلقا ابروکه دی حول دین ایکش وان نمونه دیت جیرمنداتی تو اوه نجارا پشیوازه که دی بجوره که دی تفکیر کردن اگر به کومروف کمروف شد که جوانتر پیشکش بکنه جنجاره که الکارگه که اف کارگاهانه کتیش تا فروتنه پاکتی تو گل جرا والا ناو درد کرد و اف كان بينا باكيتا فولا يعني حبينا عندك باكيت فوالا نفتش توندا بي بو ام يعني بيجن دزدانا سمعتي ام يعني بي بو بي سمعتي بو في كاريوهني اینا به کارگان گل تفکیر کرد هزید خواه کرد او مکاین و او آلت هین و کی تشتت این و تکونت ایگ دا آه، بهنده که بزان کشک پاکیت مثلا ناچت تیده و اتکبس کرنی گل گل که زحمت بی او مکانتان هسال بین درست کرنی دستوردان او وان مکانه تنی چکی نت چکی سهل و وان مکینا همه اب چکی گله گله تکلیفه زحمت ابو کارگه اینا کارگه گله گله که ویف مجیل او یه اندازیارات تو مهندسات اینتن یه خبیرات اینتن تن دیچا و شین بزانن و کی پاکت چن کیش پاکت وان پاکت ها والا کیش پاکت وان پاکت ها یعنی او ماده هم جن کا کیک که بسکیت که صابینه که تشکنه چوه بوندك افکارگان سمعت خوش دست خوانه دن رابي مجيل گلك به چند هاني و كل ريكه که كي کلیکاره كريكاركش کلیکار دو کارگانی گوتونا ما بوچی از بواريكه كي کتی چرا كه یعنی یعنی استخفاف ما مهندسیت مازنت ایناتین ما زانات ایناتین ما میکانیکت ایناتین کسی شارزاو بسپورت ایناتین نشانه کلیکاره که بسیط البروی کارگانی دیشید بومه چاره که بین تنکو امش وی گرفتانی وی آرشانی قرطالبن اوش گوتی در ایو خوب بیجن عقل و نبری نه نه بینکن گوتی بوچونا تا چیه گوتی بوچونا من بوچی ام پانکه کام مازن ام چه کی هوای با بیشتن ام وان بروی نادن وان پاکتنی و کی اف پاکتنی چن کارتون آدم هر تشتکی والا بده في باكيتاني آبشت فعلا بانكا كيناتن بروي دان هندك كويكي اف باكيتاني چن وچنت كارتون دا فعلا او باكيت فوالا كارتون كت فوالا كا کالوخ که دوارا همید آوتون اوه چنده اش اوه به سمعت یا هنه کتش توانا به اه، ام بجنیت به والا چند کارتون آدم قرطاله بینار تجاد بجن اه، نمونه که هی طبعا سيفي نمونه اوا ما قوتي جلجر اوا مرف استخفافي بوچونا كسكي چندي بچيك بيت ان بيش شافت خلقكي نقل قلكي خدان زانين وحكمت وعلم بيت ولو دفر بالعالمين همي انسان وكي كان احتمال عندك جاره اويت ناف باجیره که كده ناف جایی که كده پیش چابت خلق که شهمیا کیم تر چتل دفع بالعالمینی همیا پاک و پاکش رو مازن تربت و گلک جراجك حقیقت اویه که اوی کیم اول دفع بالعالمینی مازن بس حتی کو گله جارا گل پیش چابت ما کیم امرو دیتنت ما یه برتنگ مرف استخفاف بوچونا کسی که نکرد بجن امش بین ممکن نمونه کادید بجن جارا که کسک هبی کل سر هنده کو گله جارا شیواز آخفتنه بت اگر بوند کو برام برانبری کرد یا جدایی هم بیشتر گلک آختنش گرکی آختنیت کرد بیشتر جاره که کسی که سر دکان آخوا دکان های مازید فروتن ویا سر دکان آخوا بمیسدن اف دکان هنه جیه فروتن و مازید ارزانه داخ سر سر دکان آخوا نویسی اف دکان هنه جیه فروتن و مازید ارزانه و نیه جیه فروتن و مازید نیه این امر وکی ام بجنية يا نفيسار اديب قلت اف جمله هنيا دريش قالك وفعلا اف شنو قالك الدف ما هي طيبتي افلاط من الشرق دي برخذ سرجاكي هنت تشتي نفسي فيرانوجا هي بخوني تناش هي بخوني بس قال قالك ولاتت بيش كافتي يعني دي اك بيفي مش بيجن بيشتا مثلا دي مثلا تشينا بيشتن هي فيا به ببارزن چه جاك بشت هي فيا به ببارزن برای وينك تشكري تلاقي چکری سر دوی خلاص يعني بدنگی ببارزن اون نوسانی بدنگی بپار دعینا که تو گلک تشتاب رویسی برام بریت او دمانی نبیت فانس رستا همیاب خونده یعنی گلک آماجه گلک علامات تاین علامه آماجه پترد جهت نشنده که تو رستا اکا دریج بس اوی گوتی اف رستا هانی گلک گلک مازنت نویسی اف, اف, اف دکانه جهه فروتنا ماسیت نیه تو دعینا که تو بسا دکان بود چیه؟ عالم همیزان دکانه بریم بسا جهه فروتنا ماسیت نیه پشتی اینکه چند روزه که هات گویی خودی قالت اشتي ديجي زيدانه قلت جه جه زيدا مش فروتنا ماسيتني چیج جي بك عالم زون تفجها عالم زون دكان دكان بوچه دكان جي بك خالق زند افجها جه جي بوچه جي جي ناماز فروتنا نی پشتین که چند روز اف مروی همیشه یه شهرزای نویسر بری خدای گوتی خودی هر نوبت دکانات گلک دریجه که بوچی گوتی فروتنا نی گوتی من خلق که زون تو فروش سر وی میزی خانه تو نه مذبحه نه تا حدیقت حیوانات سی که بازاری خداند که گود نیجی جیجه بکه هم بسا ماسیت نی حتی بجن پشتی اینگه گوتی باشه ما ماسی بوچنه هنه ماسی ها بیند ها چاوت خود بینتن و سرسی که بینا ماسیات بیجه اوه جه فروتنا ماسیت نیه خواه خب بینا ماسیات شده خواه خب ماسیات بینتن همه بنویسه نیه. اون موسي مو ني جيفاكا حتى باش نلقى قوتي قوتي حتى تمنا محتاجي في رستي همية بي موني خلك زونت اف موسيان نية ني موسي كافن موسي موسيناش تشتشتي ديا زي بينت كافتي زي ولد ات كنتو جيت رافت ناشي بخوي يعني دموي كي دار كات اف في هاني همي زيد يعني قالك جارا مثلا برا خاطر سر دكانه كي سر جاي كي في افا جي فروت نو فلان انا اگر وفيتم فلان تش فلان تش هين دل دفمه بخوا پیدا کن دل دفمه اه، دسوه کن هنده جارا همه تو ناوی تشتی بتنه سر جامع خواه دکانه بنویسی مثلا بنویسی کارت اه، مثلا كارتت انترنت مثلا كارت انترنت خليك زونتن داعيناك بيجي كارتت انترنت يد فلاني وفلاني فلاني فلاني افيل دكانا مهي ان فلان شيره فلان جوري حيوان في الدكانا مهي باش طبعا قال جرب اجرب عندك جیرمنداتی آمد رسته که کرتر دابد اگر بوندی که پاش که ام رساله خواه پیام خواه باشتر بگهی نبران بره نمونه که دیگه بیشن جاره که اف چند اف نمونه هانی چند که سلبیه نرینیه بیش جاره که مروفه که نابین اف دنیا نبینه نیکوره بیشن سر جاده که جاده ولاته که کفتی ریج بیخوره و ورقه بخوانه وسی بی سر قطعی کارتونه نویسی بی تا اف چندانی مگش که سر چندی هی نویسی بی از نابینم از کورم هاری کاریام بکن مروفک جبوری بر خدای از نابینم از کورم، وی مروی تفکیر کرد که پیوکا پیستر یا کارتکرتر بنویستن و اف پیوا کرتر اف پیستر ببت اگر بوده که دهات کی باشتر ببینید رابی ورقاوی اینات و نویسی تشتکل سر نویسی بی ایوار و روژا دی اوی کوره بر خدای کله گلک پارتی پترتین هشکم بجن مثلا روژه دهت بتاتن جدها بین دو بین سی بسیار کر باشف بوچف تشتی زیده بومتید کتی دیار او کسی و قامن بری کل سر نویسی او بسیار کر اوی کسی سر نویسی بی بهار گلک جوانه بهار گلک تازه بس من چافنینن اسوکی ها جوانی و یا ها بهاره ببینم اوی آفتنانه بهار جوانه بس از مکی و جوانی ها بهار ببینم کارتی کردن که گله گلک مازن خلقی کرد بی اگر به هنده که خلقی کی گلک زیدتر پاره دادن هنده جاره آفتنه که جوانتر یا تازه تر آم شوازه که دی آخفتن اگر بوند کم تحکمی اب رو و بیر و بوچنت بنابری پتر بکتن شنده کو آخفنا کا برینگیا کلاسیکی برای چنده بابت خواستن یان امجن داهنانت خواستن دا ام بکن خواستن کی نه جایزه شرعا نه جایزه به صلی الله علیه و درس درست کری خواستن بوی کسی او کسی یعنی خارنا خداوی روجی نبتن عیال بیش دست در کبتن بو خارنا خوا پاراستن عیال خوش مرنه بوی روجی بوی بتنی خواستن درس کی او فتی کردین کو أبي خاصنة كترجا قيامته دي إد آه، بيري بك رب العالمين قرآن داد بيجتن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعني مروفي آه، رمات وبكرامات آه، نجرنا بالطنقفنا بتخاصلنا كتر بالعالمين صفوان كبيشتن يوش مروفي نظام وأيطان ناس ناكن يوش وان في زنجين هندي هند عفيفا خو محتاج بران بري خناكن اگر نت اشتكي جلك جلك نچاريه كام عظمت بنرتجا تا جارك دي خلقا بجينا ايك خاطره